Música thank you Thank you. А потом... Нет, наоборот, сначала нужно ее... А тут повторяется.

Música Thank uh... you. Música Música